Bom, meu nome é Thalita Silva, eu sou professora do ensino básico e sou aluna do programa de pós-graduação em História da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, queria agradecer o convite das docentes feministas, dizer que eu estou muito contente de estar aqui nesse espaço. Muito importante a gente compartilhar as nossas experiências na escola, na universidade, é, e falar um pouco sobre o impacto das políticas de identidade de gênero nos nossos espaços de trabalho na educação. A partir das, das questões né, que, que vocês trouxeram, que eu achei bastante pertinentes, é, vou falar um pouquinho e responder um pouco né, as, as perguntas. É, a, primeira, a primeira questão é se há algum protocolo na escola para atendimento de crianças que se identificam como transgênero. É, a escola em que eu trabalho fica no interior do estado do Rio de Janeiro, em Paraty, é, e, a, e de, de algum, a, alguns anos, assim, de hum, cinco uhum. anos para cá, a gente tem é, percebido um crescente, uma, um aumento muito grande de, de é, casos né, de crianças que têm se identificado como trans, crianças e, e adolescentes, e a gente não tem exatamente um protocolo oficial, mas o que a gente tem percebido é que é, há cursos sendo implementados nas escolas para o corpo docente entender é, o que é identidade de gênero, com um único viés. Né? O viés é da identidade de gênero. Então, aparece aquele, aquele curso com aquele bonequinho né, que fala do, do sexo cerebral, da identidade de gênero está no cérebro, que é totalmente diferente do sexo biológico que está na genitália. Então já te, a gente vem, percebi, né, vem percebendo um aumento muito grande desse, dessa abordagem né, é, da identidade de gênero, que tem chegado isso fortemente no corpo docente. No Brasil, a gente viveu né, um processo de golpe, de golpe parlamentar, em que foi deposta a presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, de, e a partir desse processo houve uma, uma, um debate muito grande no campo da esquerda é, em relação à questão de gênero, em que a direita passa a acusar a esquerda de fazer uma lavagem cerebral nas crianças para que elas se é, é, passassem a se identificar como transgênero, né? Então, essa, essas é, é, acusações foram muito determinantes para a ascensão da extrema-direita é, aqui no Brasil. Né? Então, é, o que a gente tem vivido como feministas dentro da escola, e eu faço parte de um coletivo feminista que atua dentro da escola, é que nós fomos colocadas dentro desse guarda-chuva, é, como se a nossa discussão sobre violência contra a mulher, sobre gravidez precoce, sobre educação sexual, sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, relacionamentos abusivos, é, tivesse dentro dessa perspectiva que a extrema-direita passou a acusar como uma perspectiva da ideologia de gênero. Então, a gente tem tido nosso trabalho muito prejudicado dentro da escola por estarmos é, é, dentro desse guarda-chuva. Né? Então, eu acho que isso é importante trazer também para a nossa, nossa para esse nosso momento de compartilhamento. Né? Quando você fala em ideologia de gênero, o que está dentro disso também é a discussão sobre gravidez precoce, sobre abuso sexual, sobre é, é, a pedofilia que predominantemente acontece dentro de casa. Né? Então, e a nossa realidade dentro da escola pública, muito mais do que a questão é, de algumas crianças e adolescentes que passam a se identificar como, como trans, que isso vem crescendo ao longo do tempo, mas a nossa realidade dentro da escola é de casamento infantil, é de gravidez precoce, né? O Brasil é o quarto país no mundo em número de casamento infantil. Então, as nossas meninas, elas casam precocemente. Então, assim, quando a gente vê, vê esse debate crescendo, a gente também vê o nosso trabalho sendo, sendo minado porque a nossa discussão, embora seja outra, é colocada como sendo a mesma é, é, discussão de quem está querendo implementar as políticas de identidade de gênero dentro da escola. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental. Né? A gente vê, assim, o que eu tenho visto como professora é, é um avanço muito rápido é, da abordagem da identidade de gênero tanto nos materiais didáticos quanto no próprio debate dentro da escola. É, e, é, e é curioso que é um avanço muito rápido, né? É um, é, quanto tempo a gente demorou para conseguir é, implementar, para conseguir inserir no currículo a história das mulheres. Né? E, eu sou, e eu sou professora de história e pesquiso história é, é, das mulheres, na, né? faço um mestrado sobre isso, e quanto tempo né, a gente levou para conseguir basicamente entender as mulheres como um agente histórico, entender que as mulheres também fizeram parte da história, algo muito básico. Isso demorou décadas. Eu fiz faculdade de História é, entre 2005 e 2011. Eu não me lembro de ter tido, não, não tive nenhuma disciplina específica sobre mulheres na história. Né? Isso, e, isso foi algo que, assim, e, a, a, gente está falando de 10 anos atrás, né? Então, é muito recente é, o fato da gente estar tá conseguindo debater a, as questões das mulheres, né? Ah, como que era a vida das mulheres no século XIX, como que era a vida das mulheres no século XVIII, em, ao passo que a identidade de gênero, a abordagem uhum. é, é, do ativismo trans conquistou um consenso muito rápido, né? E a gente sabe que isso é, é, se dá por conta de um apoio financeiro, uma ligação total, é, muito forte com o neoliberalismo, né, que o ativismo trans vai passar a ter. É, e aí, para chegar na discussão de que o livro didático, hoje, quando ele vai falar de feminismo, ele já fala automaticamente, na página seguinte, sobre identidade de gênero. Então, como que a gente discute dentro da escola, né? como que a gente, a gente desassocia o aumento, a, a crescente autoidentificação de crianças e adolescentes como transgênero com o que está sendo ensinado no currículo escolar, no livro didático, né? Não tem muita saída. É, eu, assim, tento, né, ainda temos alguma autonomia para poder não, né, para poder fazer os nossos próprios materiais. Isso é algo que eu também acho importante dizer. É, porém, a gente está perdendo esse espaço, porque o Brasil vai, agora foi aprovada uma reforma educacional que é, retira completamente a autonomia do professor sobre o currículo escolar. Essa reforma foi é, é, aprovada né, em 2017, ela sofreu algumas alterações e com o governo Temer, posterior ao golpe que eu mencionei, né, houve alterações extremamente conservadoras, como, por exemplo, a, a, o impedimento de discussões de gênero. Né? E aí, de novo, discussões de gênero inclui o feminismo dentro da escola, a emancipação das meninas e das mulheres dentro da escola. Porque falar de violência doméstica entra no guarda-chuva de gênero. Então, nós estamos sofrendo é, uma, um retrocesso de direitos enorme as crianças estão expostas a uma patologização dos comportamentos considerados desviantes, né? E nós, feministas, docentes, professoras, estamos sendo impedidas de falar sobre isso em todos os espaços institucionais, não só dentro da escola, mas dentro da universidade também. Eu sei que, gente, que o foco aqui é falar da escola, falar do ensino básico, mas como eu estou como aluna da pós-graduação do mestrado, eu posso dizer que, basicamente, qualquer discussão sobre mulheres, sobre feminismo dentro da universidade pública no Brasil, já é, já é totalmente direcionada pela teoria queer ou por uma abordagem de gênero identitária, mesmo se ela tiver um viés uhum. marxista. Né? Então, assim, é, não tem muito espaço para uma discussão abolicionista. Né? Se você fala em abolicionismo de gênero, automaticamente você já é colocada num lugar é, como se você fosse de extrema-direita conservadora. Então, a nossa moradia política, como, como professoras feministas, ela está sendo, inclusive, questionada, né? porque nós não somos mais nada. Se nós não somos de direita, nós tampo, é, é, estamos também sendo é, expulsas da, do nosso espectro político, que sempre foi a esquerda. Né? Então, assim, o desafio dentro da escola tem sido esse, e, e muito recentemente eu recebi do diretor da escola em que eu dou aula uma, uma, uma solicitação para alterar o nome de uma menina que se identifica como menino, o nome para colocar no diário de classe. É, isso era é uma coisa que não, assim, é, eu, não, eu nunca imaginaria isso há, cinco anos atrás, né? É algo que vem acontecendo sem nenhuma, sem nenhuma discussão, né? Porque, assim, alterar o nome de uma, de uma, de uma adolescente no diário é uma coisa, né? E, e, e quem é que vai discutir a saúde dessa, criança, é, dessa, dessa jovem, quem que vai se preocupar é, se ela vai ser medicalizada, se ela vai ter é, os seios decepados? Isso é uma preocupação que eu tenho que ter enquanto professora e que eu deveria poder me preocupar com isso dentro de uma sala é, é de professores. Né? E, é uma, e é uma preocupação diferente da professora conservadora que, que acha que isso é, é algo que ela não quer ver, que ela não quer, que ela quer fingir que não existe. Não, não é isso. Né? Eu acho que a gente sempre tem que poder discutir é, a questão da segurança dos nossos estudantes. Essa é uma preocupação ética da profissão docente. Né? Não é uma questão de, de ideologia política, né? é uma questão ética. Então, eu acho que o ataque à profissão docente, ele também tem sido é, ferramenta da política de identidade de gênero, né? que é um silenciamento, é uma censura. Né? Então, como fazer esse debate dentro da escola, se esse debate tem sido silenciado em todos os espaços institucionais, se o livro didático já chega com, com, a, com essa abordagem, né? E, e quando a gente sempre discutiu, gente, o nosso patrão da educação aqui uhum. no Brasil é o Paulo Freire, né? que foi um, um, né? um pensador que sempre defendeu a autonomia, né? sempre de defendeu a liberdade de pensar, do pensamento livre, de chegar, de, de fazer perguntas, de, de, de se ensinar o pensamento crítico, não é ensinar uma direção pronta, não é ensinar uma história única, não é ensinar algo que já vem é, é, num pacote. Não, é ensinar o pensamento crítico. Né? E a gente não tem podido referenciar o nosso patrono da educação, é, que tem sido, né, assim, a gente tem percebido que o ataque vem da direita e também, nesse caso, vem do pensamento progressista, né? Então, acho que esse é um outro ponto importante de, de, de trazer. A gente ainda não tem uma normativa de como tratar né, questões é, de assim, eh, adolescentes e crianças que se identifiquem como transgênero. Não tem uma normativa, mas é como se tivesse, porque o livro didático já vem com essa abordagem única, não traz uma discussão, não, não se fala em você pode até falar de identidade de gênero, aí fala também sobre abolicionismo de gênero, né? fala que existem várias perspectivas feministas e, e, que esse debate existe, vamos debater as ideias, né? isso é muito importante, deveria ser no processo educativo, deveria ser fundamental, inclusive. Né? A nossa defesa ela, ela, ela deve ser pela pluralidade de ideias, né? Então, isso é, é, algo que tem me preocupado profundamente. Não há uma normativa, mas é como se tivesse, e quando essa normativa vier, eu acho que ela já vai vir direcionada, né? já vai vir é, assim, com uma estrutura pronta. Eu fico pensando assim, a gente não tem, a escola em que, em que eu dou aula, ela não tem uma psicóloga educacional. Né? A gente vive uma precarização do ensino público no Brasil que é um processo de, de longa data, né, uma precarização que vem de cima para baixo, mas é, como que a gente vai lidar com esse tipo de situação sem uma estrutura mínima? Não é apenas a estrutura, é, é, a falta de, de uhum. debate. Eu acho que isso só fundamenta o problema que vai ser maior depois. Mas como, como que vamos lidar com isso sem estrutura física de pessoas que possam, que tenham, que sejam qualificadas tecnicamente para lidar com, com esse tipo de situação sem ferir os direitos de ninguém, porque a colisão de direitos vai vir. Né? A colisão de direitos vai vir. Junto com a política de identidade de gênero, vem a colisão com os direitos das meninas e mulheres. Isso é algo que a gente tem visto no mundo. Né? Tirar o, é, é, alterar, tirar a mulher da lei não é, é, só colide, só faz com que as mulheres percam os direitos duramente, né, a duras penas conquistados ao longo de, de muitos milênios da história. E então, assim, como que vai ser esse debate na escola é uma coisa que me preocupa. Como que vai ser quando o banheiro for um só? Se a gente já tem né, diversas situações muito, muito, muito difíceis e complexas com as quais a gente lida né? Principalmente de abuso sexual de meninas, né? Então, as nossas meninas, elas, assim, a, a, a nossa situação, né? Ela é gravíssima. As meninas vivem uma situação, vivem é, uma, uma exclusão dentro da escola, seja por é, pobreza menstrual, seja por gravidez precoce, seja por casamento precoce. Né? O abandono escolar de meninas é uma epidemia no Brasil, as meninas abandonam muito a escola e só retornam na educação de jovens e adultos depois de mãe de dois, três filhos, né? Então, assim, como que isso, como que esse impacto, né, vai ser forte para as meninas e mulheres? Essa é uma preocupação que eu tenho, tanto na infância quanto na adolescência, que é onde eu trabalho, com quem eu trabalho mais, né? Que são adolescentes, meninas entre meninas e meninos entre 13 e 17 anos, né? Então, são preocupações que povoam a minha, a minha mente, que povoam o movimento de mulheres, as abolicionistas, as feministas radicais, têm é, se preocupado muito com esse tema no Brasil e a gente tem lutado muito contra né, esse avanço, porém, nós temos aí muitos é, ataques e silenciamentos né, que, que tem impossibilitado a nossa fala pública, a nossa fala política dentro dos ambientes institucionais. Né? Então, eu acho que é um desafio que a gente tem, né? e é por isso que eu agradeço muito por estar aqui, por compartilhar, né? porque eu acho que é, é da mesma maneira que o patriarcado se globaliza, é, a, nós temos questões cada vez mais próximas né? É, entre nós, então, a gente poder compartilhar e poder se apoiar e saber o que está acontecendo em outros lugares é muito importante para a organização da nossa resistência. Então, é, eu encerro agradecendo muito por poder estar tá aqui dando meu depoimento né, numa, num congresso maravilhoso das docentes feministas que eu tenho profunda admiração. Então, agradeço. Agradecer também a Eugênia Rodrigues, que fez a ponte, o contato entre nós.